ਜਦੋਂ ਸੋਚਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਬਾਕੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁਖ ਤੇਰਾ ਤੱਕ ਲੈਨਿਆ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਤਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਰੱਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਉਂਝ ਦਿਲ ਚ ਤਾਂ ਕਈ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਲੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੰਭਲ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ